facer unha valoración positiva da xornada de folga de, do día de hoxe. Eh, creemos que a participación é moito máis amplia que no propio día 5. Creemos que os, as empresas prácticamente todos os traballadores saíron para fora están no piquete. As villas da xenreira e hoxe sairei Desde a última movilización do día 5 hasta a hora do día 12 por parte da patronal non houve ningún acercamento, nin que ninguna chamada, o cal nós temos que facer, seguir facendo o, o chamamento a que os próximas jornadas de folga, que son o día 18 ou 19 da próxima semana, pois eh, cada vez isto se intensifica máis para presionar que a propia patronal entre en razón e que eh, os puntos que nós estamos pedindo, que é o incremento salarial, a IPC real, o tema da subrogación, a non, de, a non en modificación da xornada e todo eso pues, estén encima da mesa que son puntos que nos para nós son irrenunciables e polo tanto se si estes puntos non se chega a conseguir e nas próximas xornadas do día 18 e 19 isto non se clarifica, lóxicamente pois eh, radicalizaremos máis aínda as mobilizacións e incluso non descartamos e ir a unha folga eh, indefinida. ¡Vos,